Og han har katten guld. Men har du Sky guld? Nej, er du sindssygt, det er noget med level 300 eller sådan noget. Ikke med 300, med 200. Det er fordi Mohammed han sagde det. Hallo? Monat, det er AJ, ja. og det er en storbror. Skal vi spille med den? Okay. Okay, kom. Luego votamos... Um... Verder we daarmee voor we de Deadpool's uh, uh, backbling. Oh. En wat Wat? ik? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Bilal Cuba. Bilal Cuba. Pegou a transformada. Vai, não dá cabeça. Surra!